кээ бир приборлорду схемада кандай көрсөтүү керек экенин көрүп турасыз алгач булактын кошуу клеммасын лампа менен туташтырабыз андан соң лампага ачкычты туташтыруу керек жана ачкыч булактын минус клеммасына туташат